नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू इन्स्टाग्रामको पोस्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू सिक्न जाँदैछौँ सो इन्स्टाग्रामको लागि हामीले पोस्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँतिर तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि बनाउने भए छुट्टै छ इन्स्टाग्राम स्टोरीको लागि बनाउने भए छुट्टै छ इन्स्टाग्राम पोस्ट जुन चाहिँ पोर्ट्रेट रूपमा पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले त्यही साइजमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले इन्स्टाग्राम स्टोरीको लागि बनाउँदैछु भने यहाँतिर क्लिक गर्ने र क्यानभा आफैले चाहिँ एउटा साइज दिन्छ इन्स्टाग्राम स्टोरेजको लागि सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्पेटहरू चाहिँ यहाँतिर दिएको छ जस्तै कि यो छ यो छ यो छ सो डिफ्रेन्ट टेम्पेटहरू चाहिँ यहाँतिर दिएको छ र हामीले यसलाई कस्टमाइज गर्नको लागि अप्लसमा जान्छौँ र यहाँतिर बिचमा चाहिँ म फोटो हालिदिन्छु यसरी ड्र्याग गर्ने अनि यहाँतिर ड्रप गर्ने र डबल क्लिक गरेर चाहिँ हामीले यसरी मिलाउन सक्छौँ र यहाँतिर तपाईँले लेख्न मन लाग्ने चिज जस्तो कि live streaming must valuable channel भनेर लेखिदिन्छु र एट पिएम वाच अन यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो गरिदिन्छु ख्याजु जोइन नाउलाई पनि म अलि ठुलो बनाइदिन्छु र यसको कलर चाहिँ मैले चेन्ज पनि गर्न सक्छु जस्तै कि मैले कलर चाहिँ यो हालिदिएँ त यो यो हालिदिएँ सो एउटा फेसबुक स्टोरेजको लागि हुनेवाला साइज अनुसार तपाईँले आफ्नै कस्टमाइज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सो जस्तो कि तपाईँले यो टेम्प्लेटहरू चाहिँ तपाईँलाई मन परेन र तपाईँले एउटा नयाँ टेम्प्लेट पनि क्रिएट गर्ने भए तपाईँले एड पेज गरेर यहाँतिर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँले इन्स्टाग्राम स्टोरी चाहिँ तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ र ब्याकग्राउन्ड हाल्नको लागि यहाँतिर जस्तो कि टेक रिलेटेड बनाउँदैछु भने टेकमा जाने हामीहरू गेमिङ हिमीमा जान्छौँ र बल आएको छ तपाईँले ट्रान्सपेरेन्सी घटाउन सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू तपाईँले यहाँबाट यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यो हाल्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मिल्दैन जेपेकमा भएर चाहिँ यो नराख्दै राम्रो र तपाईँले लाइनहरू यसरी चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले युज गरेर चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि एकदम राम्रो तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टाग्राम पोस्ट चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने सो इन्स्टाग्राम पोस्टमा यहाँ तलतिर पनि देखाइरहेको छ सो माथितिर पनि तपाईँले इन्स्टाग्राम पोस्ट भनेर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सो पोस्टको साइज चाहिँ देखाएको छ सो यो साइज यो टेम्प्लेट चाहिँ एकदम राम्रो देखेको छ सो हामीले चाहिँ यो टेम्प्लेटलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छौँ जस्तै कि यहाँतिर दस सय भनेर लेखिदिन्छु so spelling I think S I N Dashain हो दसैँ नाइट सो तपाईँले यहाँतिर डिफ्रेन्ट कलरहरू पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो हाल्न सक्नुहुन्छ यो हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले स्टाइलमा गएर चाहिँ यसरी सफल गर्न सक्नुहुन्छ सो कुन चाहिँ राम्रो छ तपाईँले यसबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मलाई यो राम्रो लाग्यो भने तपाईँले यही हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डाउनलोड गर्नुको लागि यहाँतिर सेयरमा थिच्ने डाउनलोडमा थिच्ने र तपाईँले डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मलाई जेपेकमा गर्नु पऱ्यो भने जेपेकमा गर्न सक्छु सो डाउनलोड गरेँ र यहाँतिर डाउनलोडिङ भइरहेछ र फाइनली यो डाउनलोड भइसक्यो सो हाम्रो पोस्ट चाहिँ यसरी डाउनलोड हुन्छ र तपाईँले कस्टमाइज बनाउनु छ भने तपाईँले चाहिँ एड पेज गरेर यहाँतिर आफ्नै तरिकाको कस्टमाइज गरेर चाहिँ तपाईँले इन्स्टाग्राम पोस्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले राजीव ख्याजु भनेर लेख्छु राजीव ख्याजु र यहाँतिर तपाईँले बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इन्सपिरेसन लिनको लागि सो डट कममा गएर तपाईँले अरूले कसरी बनाएको छ र त्योबाट चाहिँ हामीले इन्सपिरेसन लिएर चाहिँ हामीले क्रिएट गर्दाखेरि हामीलाई सहज हुन्छ जस्तो कि मैले सुजको लागि बनाउँदैछु भने सुज भनेर टाइप गर्छु सुज फर इन्स्टा इन्स्टाग्राम डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ यसरी फोटोहरू चाहिँ दिएको छ सो हामीले यो फोटो पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ र केही वेबसाइट छ जुनमा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा केही इमेजेसहरू चाहिँ पाउनु रहेछ सो एउटा रहेको छ फ्री पिक भने सो फ्री पिकमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट फर्म्सको भेक्टर्स फोटोस पिएचडी आइकन्सहरू कलेक्सन्सहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि मलाई इमेज चाहियो कारको सो मैले यो कारको इमेजलाई चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छु फ्री डाउनलोड यहाँतिर डाउनलोड गर्न सक्छु मजाले र अर्को वेबसाइट भनेको चाहिँ अनस्प्लास डट कम हो अनस्प्लास डट कममा अनि तपाईँले डिफ्रेन्ट इमेजेसहरू फ्रीमा पाउनुहुनेछ जस्तो कि मलाई यहाँतिर पेनको चाहियो सो तपाईँले यो इमेजमा यसरी डाउनलोड गर्नु भयो डाउनलोड फ्री गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर डाउनलोड भइसक्यो सो एकदम हाई क्वालिटीको तपाईँले पिक्चर पनि फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँलाई बिजनेसलाई हुने गरी तपाईँले इन्स्टाग्राम पोस्ट र इन्स्टाग्राम स्टोरिज चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and